<laughs> Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong-sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong-sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong-sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong-sayo. yan, hindi akin yan. Pero eto, sayong sayo. Kita mo yan, hindi akin yan. Pero eto, sayong sayo. Kita mo yan, hindi akin yan. Pero eto, sayong sayo. Kita mo yan, hindi akin yan. Pero eto, Sayong sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero eto, sayong sayo. Alam Hindi akin yan. Pero ito, sayong-sayo. Kita mo yan? Hindi akin yan. Pero ito, sayong-sayo.